음. 그 흑이 그 여러분 안녕하세요 쿠키 커플 경식입니다 오늘의 몰카 브리코 앞에서 잠자다가 오줌 싸기 잠자던 남자친구가 이불에 오줌을 싼다면 그리고 그 상태에서 스킨십까지 한다면 브리코의 반응은 어떨지 지켜보도록 하겠습니다 아 그리고 저희가 다음 주에 사귄 지 천일이 되는데 그때 유튜브 라이브 방송을 오랜만에 할 생각이에요 혹시라도 시간 되시는 분들은 저희가 커뮤니티에 다시 한번 공지를 띄울 테니까 함께 재밌게 놀아봐요 아니, 저기 경식씨 말고 쿠리코씨만 나오시면 안 되나요? 우르 사이 바카 출발 출발 그흐기 Hum, hum, 勝負して。うん。今何時うんまだ早いよ眩しいじゃけなんで電気つけたのうん眩しってちょっと待って眩しって 不行，不行。 次起きて起きた方がいいかも起したよきた方がいい寒いと思うにか早く起きた方がいいかもほんとほんとほんと 저기아치아치밑에오자기오키대하얗고응네뭔가ちょっとそんな状況じゃないや。早く。うん。うん。 ナもその感じないあぶして起きて起きて一回起きて一回起きて変よああちぎちぎちぎちょっと待ってここにいてここになんでなんでなんで起きた起きたなんでこれなんで夢見たのちょっとエロいよねあかんよ ね、揺れでコが泣きますがそれで私はめっちゃくちゃ泣いた涙がめっちゃ多かったそれどこから涙次タッチヘバよ、うん、めちゃくちゃウェットじゃないよグッチョああトイレのムールそれかそんなムールここんなに多いとか知らないよ、よじゃだから次。次。 どっちどっちどっちでも一旦ちょっとボスを洗濯なんでなんで、うん、なんで、梅雨だから、えー、チャンギ一旦これ抜いてリブルもそうだし私があって洗濯なんかちょっとパチ当ててして寒い寒い寒いあれフェンティドあ、ちょこめちょメンあ、ちょこめだイ 아이고뭐이마아이고아이고아이고혼도혼도혼도아진짜아트네아트네혼도혼도아트시가혼도뭐야아트아이ち待って待って待って待って待ってもう一旦ちょっとここにも塗るすごいからこんなんしないですけどなんで上電気あるじゃん上見て壁これああ パジ저를봐주셔가지고모자이크를드리니까もう、これ何本当にした내가생각本当に암모니아였네차야차嘘本当ちょっと本当に眠さがアンモニアムでもう嘘本当本当にやばいと思った友達の彼氏をそんな漏らしたことがあったから本当病院とか検索しよう <laughs> <laughs> それでよくしなかったの 私しかもジャギこっちにハグした時めっちゃお尻がついてかと思ったもう違うもん掃除がめちゃくちゃ大変うん彼て天気を天気をくれたしちゃちゃんあーもうめっちゃ濡れてる <laughs>